নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ক্ৰিপ্ট' টেডাৰ অসম চেনেলটিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ পাই নেটৱৰ্কৰ কে ৱাই চি আৰু ৱালেট ক্ৰিয়েট কেনেদৰে কৰিব পাৰি বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আপোনালোকৰ আগত এটা কথা কওঁ আমি আমাৰ মোবাইল ফোনটো <clears throat> কিবা এটাক চোৱা বা ফোন কৰাৰ পিছত এনেই থৈ দিওঁ এনেই থৈ দিয়াতকৈ যদি আমি বৰ্তমান ফ্ৰীকৈ পাই থকা ক্ৰিপ্ট' কইনছবিলাককে মাইনিং কৰি থাকোঁ তেন্তে কিবা এটা ওলাই থাকিব ভৱিষ্যতে ইয়াৰ দাম যদি এটা কইনছত এশ টকাকৈও ভেলু বনে তেনেহ'লে চাওকচোন সেই সেই ফ্ৰীকৈ পোৱা কইনছটোতে আমি বিক্ৰী কৰি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিম মাত্ৰ চৌবিছ ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে বুটামটো ক্লিক কৰি থাকিলে হ'ব এতিয়া এই পাইনেটক নামৰ কইনছটোত বাই আৰু চেল কৰিব পৰা সময় আহি গৈছে বৰ্তমান ইয়াৰ ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰি থকা লোকৰ সংখ্যাও বাঢ়ি গৈছে অৰ্থাৎ মাইনিং কৰি থকা লোকৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে সেইসকলে আগতে গমেই নাপালে অৱশ্যে এতিয়াও সময় উকলি যোৱা নাই কিন্তু স্পীডটো আগতকৈ কমি গৈছে আচলতে আমি অসমীয়া মানুহে সময়মতে গম পালেও বিষয়টোৰ প্ৰতি আওকাণ কৰোঁ অৱশ্যে সকলো নহয় কিন্তু আশী শতাংশ মানুহেই আওকাণ কৰে আৰু যেতিয়া বিষয়টো পপলাৰ দিশে আগবাঢ়ে তেতিয়া তাক গুৰুত্ব দিওঁ আৰু তেতিয়ালৈকে আগতে যিসকলে গুৰুত্ব দিছিল সেইসকল বহুত আগবাঢ়ি যায় চ' বন্ধুসকল যিসকলে পাই নেটৱৰ্কৰ একাউণ্টটো এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই আৰু যদিহে তেওঁলোকে মাইনিং কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগত পাই নেটৱৰ্কৰ একাউণ্টটো কেনেকৈ বনাব পাৰি তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনোৱা আছে সেইটো চাই প্ৰথমে একাউণ্টটো বনাই মাইনিংটো ষ্টাৰ্ট কৰি ল'ব সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোতে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ তাত গৈ ক্লিক কৰিও চাব পাৰিব চ' বন্ধুসকল এতিয়া আহোঁ মেইন টপিকলৈ পাই কে ৱাই চি আৰু পাই কে ৱাই চি কৰা বা হোৱাৰ আগত আপোনালোকে কেইটামান প্ৰচেছ শেষ কৰি ল'ব লাগিব পাই ৱালেটটো আগতে ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব লাগিব চ' পাইৰ ৱালেটটো ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখুওৱাৰ দৰে থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু মেইন নেট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব তাত গৈ আপোনালোকে মেইন নেট চেকলিষ্ট বুলি যিটো অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এনেকৈ ওলাব এক নম্বৰত ডাউনলোড পাই ব্ৰাউজাৰ এপ বুলি ওলাব তাত গৈ ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এনেকৈ তলত চাইন ইন কৰিবলৈ ওলাব তাত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এনেকৈ পাই ব্ৰাউজাৰ এপটো ইনষ্টল কৰিবলৈ ওলাব তাত ক্লিক কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব ইনষ্টল হোৱাৰ পিছত পাই ব্ৰাউজাৰ এপটো অ'পেন কৰি ল'ব এনেকৈ দেখাব তাত ছেকেণ্ড নম্বৰত ৱালেট পাই অপশ্যনটো ওলাব তাত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এনেকৈ ওলাব জেনেৰেট ৱালেট তাত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত স্ক্ৰীণৰ কলা বাসস্থ আপোনালোকৰ ৱালেটটোৰ চাবি কাঠি বা পাছফেচবিলাক দেখুৱাব তাৰ ফল তলত কপি বুলি অপশ্যনটো ওলাব তাত ক্লিক কৰি সেইবিলাক ক'ৰবাৰ ভাল জেগাত আপোনালোকে ছেভ কৰি ল'ব মনত ৰাখিব সেইবিলাক আপোনালোকৰ আৰু বিছ বছৰ পিছতো দৰকাৰ হ'ব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকে তলৰ ওৱান ছেভ মাই পাছফেজ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ৱালেটটো আনলক কৰিবলৈ দেখাব বাকচটোত আপোনালোকৰ পাছফেচবিলাক কপি পাছ কৰি দি তলৰ আনলক উইথ পাছফেচ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ৱালেটটোৰ এড্ৰেছটো ওলাব তলৰ যিকোনো এটা টিক চিন দি কণ্টিনিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ৱালেটটোৰ এড্ৰেছটো ছেভ কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত এনেকৈ দেখাব দেখাব ইয়াত ইয়াত আপোনালোকৰ টেষ্ট টেষ্ট নেট ওলাই থাকিব ছাইডৰ ডাউন ডটটোত ক্লিক কৰি মেইন নেট কৰি দিব এইটোৱে হ'ল আপোনালোকৰ ৱালেট ইয়াতে মেইন নেট মাইগ্ৰেশ্যনৰ পিছত আপোনালোকৰ পাই কইনছবিলাক ষ্ট'ৰ হ'বহি ছাইডত এইটো মোৰ মেইন পাই একাউণ্টৰ ৱালেট এইটোত মোৰ K Y C mainnet migration চববিলাক অলৰেডি ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ পাই মাইনিং এপটোলৈ আকৌ ঘূৰি যাব লাগিব তাত গৈ এবাৰ বেক কৰিব তেতিয়া আকৌ এই অপশ্যনবিলাক ওলাব তাত এই থ্ৰী নম্বৰৰ অপশ্যনটো আপোনালোকৰ ৱালেটটো কনফাৰ্ম কৰিবলৈ ওলাব তাত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকক আগত যিবিলাক পাছফেজ ছেভ কৰিছিল সেইবিলাকক কপি পাষ্ট কৰি তলৰ কনফাৰ্ম ইয়ৰ ৱালেট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ ৱালেটটো বনোৱা হৈ গ'ল তাৰপিছত ফোন নম্বৰৰ যিটো অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট বা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টমান কইনছ তিনি বছৰমানৰ কাৰণে লক আপ কৰি কনফাৰ্ম কৰি দিব ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ পাই কইনছৰ মাইনিং প্ৰচেছটো অলপ স্পীড হৈ যাব এতিয়া আহোঁ কে ৱাই চিলৈ পাই কে ৱাই চি আপোনালোকে যেতিয়াই তেতিয়াই কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে পাই এপছটোৰ মাইনিং পেজটোতে আপোনালোকলৈ নটিফিকেশ্যন আহিব তেতিয়াহে কৰিব পাৰিব পাই কে ৱাই চিৰ বাবে কি কি ডকুমেণ্টছৰ দৰকাৰ হ'ব আৰু কেনেকৈ কিমান সময়ৰ ভিতৰত K Y C fill up complete হ'ব লাগিব সেইবিলাকৰ ওপৰত আপোনালোকে অতি সোনকালে আৰু এটা ভিডিঅ' পাই যাব কিন্তু কে ৱাই চি ন'টিফিকেশ্যন আহিবলৈ হ'লে আপোনালোকে মই আগতে কৈ যোৱা কামকেইটা কমপ্লিট কৰি ল'ব লাগিব চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল নকৰোঁ পাই কে ৱাই চি আৰু নিউ আপডেটবিলাকৰ ওপৰত আৰু ক্ৰিপ্ট' ট্ৰেডিঙৰ ভিডিঅ'বিলাক আগতীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যনটো অল কৰি ল'ব আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ফেচবুক পেজত চাই আছে তেনেহ'লে মোৰ পেজটি প্লিজ ফ'ল' কৰি শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব ধন্যবাদ জয় আছে